Otro año más. Otro año más aquí, trayendo yo las flores, otra vez. Otro año sin que nadie tenga bien visitar mi propia tumba. Si es que a este agujero se le puede llamar tumba. Yo ya no sé ni por quién las traigo. Al principio las traía por mi mujer. Y cuando ella murió, pues, empecé a traerla por mi hijo. Y cuando murió mi hijo, ya no sé si me queda algún familia vivo. A lo mejor un nieto. Pero ya no sé si me queda alguno. yo las traigo, por si acaso. Me hubiese gustado que mi hijo las hubiera recibido cuando aún estaba vivo. Yo qué sé. Como nunca llegó a conocerme. Y en el pueblo solo le decían el hijo del pedrero. O el hijo del rojo. O el hijo de puta, sin más. Pues a lo mejor no me cogió mucho cariño. Digo yo.